तेज धकेल रही चीन को वह जब पलटवार करता है तब आते हैं नेपाल जैसे भूकंप में आपको लगातार पुश कर रहा हूँ आपके आगे दीवार है आप कहीं जा नहीं सकते इसलिए आप रिएक्ट करेंगे कभी कम कभी ज्यादा बस यही हो रहा है भारत की जमीन के नीचे इसलिए आ रहे हैं लगातार भूकंप आईआईटी रुड़की के साइंटिस्ट ने बताया कि क्यों नेपाल भारत और पाकिस्तान में भूकंप आ रहे हैं इन सवालों के जवाब हैं लेकिन डरावने नहीं डरने की जरूरत है क्योंकि आज से करोड़ों साल बाद सभी महाद्वीप मिलने वाले हैं इस बात की संभावना पूरी है अब दो चीजें जब आपस में मिलती हैं या टकराती हैं तो नुकसान होता ही है कम से कम जियोग्राफिकल यानी भौगोलिक तौर पर आईआईटी रुड़की के अर्थ साइंसेज विभाग के साइंटिस्ट प्रोफेसर तमर ने से खास बातचीत में बताया कि पाकिस्तान से लेकर भारत के उत्तर पूर्व के राज्यों तक हिमालय की पूरी बैच में भूकंप का आना बेहद सामान्य घटना है पूरा भारत इंडियन टेक्टोनिक प्लेट पर टिका है जो यूरेशियन और तिब्बतन प्लेट की तरफ खिसक रहा है हिमालय के नीचे स्टोर हो रही है भारी मात्रा में ऊर्जा नेपाल में इस साल अब तक आया सबसे भयानक भूकंप तीव्रता छह दशमलव तीन इस साल भारत में 948 बार आया भूकंप 240 बार अधिक तीव्रता से सहमे लोग नेपाल में इस साल अब तक आया सबसे भयानक भूकंप तीव्रता छह दशमलव तीन भारत में भूकंप के पाँच जोन सबसे खतरनाक जोन में है देश का उनसठ फीसदी इलाका रेल ब्रिज ब्लास्ट में उसी विस्फोटक का इस्तेमाल जिससे गिराया गया ट्विन टावर अमृतसर में भूकंप के झटके चार दशमलव एक थी तीव्रता प्रोफेसर कमल ने कहा कि इसे ऐसे समझिए मैं आपको लगातार आगे की ओर धकेल रहा हूँ लेकिन आपके आगे दीवार है आप कहीं जा नहीं सकते ऐसे में मेरे धकेलने से आपके शरीर में ऊर्जा स्टोर हो रही है इससे आपको दर्द होगा उलझन होगी ये सभी प्रतिक्रियाएं ऊर्जा स्टोर होने से होती है आप इसे रिलीज करने के लिए रिएक्ट करेंगे झिड़केंगे गुर्राएंगे कर धक्का देंगे इस हालात बने हुए हैं एशियाई देशों के नीचे मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर इंडियन प्लेट हर साल 15 माइनस बीस मिलीमीटर चीन की ओर खिसक रही असल में इंडियन टेक्टोनिक प्लेट हर साल 15 से 20 मिलीमीटर की गति से तिब्बतन प्लेट की तरफ बढ़ रहा है अब आप सोचिए जब इतना बड़ा जमीन का टुकड़ा किसी अन्य बड़े टुकड़े को धकेलेगा तो कहीं न कहीं तो ऊर्जा स्टो होगी तिब्बत की प्लेट खिसक नहीं पा रही है इसलिए दोनों प्लेटों के नीचे मौजूद ऊर्जा निकलती है ये ऊर्जा छोटे छोटे भूकंपों के रूप में निकलती है तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है जैसे आपको दीवार की ओर कोई धकेल रहा हो लेकिन आप रिएक्ट नहीं कर पा रहे हैं सिर्फ गुर्रा रहे हैं या फिर हल्का हल्का शरीर को हिला रहे हैं इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे भारत चीन और पाकिस्तान के ऊपर हिमालय की बेल्ट बनी हुई है करोड़ों साल बाद फिर से बन जाएगा सुपर कॉन्टिनेंट प्रोफेसर कमल ने बताया कि अगर ऐसे में आप खुद को जोर से धकेलते हैं या फिर आपको ढकेलने वाले की तरफ चले जाते हैं या उसे झटकते हैं तो ऊर्जा तेजी से निकलती है यानी तिब्बत की प्लेट के आसपास स्टो ऊर्जा तेजी से निकलती है तो भयानक भूकंप आ सकता है इंडियन प्लेट शहद की तरह धीरे धीरे आगे खिसक रही है एक दिन ऐसे आएगा जब सारे महाद्वीप मिल जाएंगे ये मिलकर एक सुपर कॉन्टिनेंट बना देंगे हालांकि तब तक इंसानियत रहेगी या नहीं ये नहीं कह सकते ये भी देखें खत्म हो जाएगा प्रशांत महासागर सारे महाद्वीप एक हो जाएंगे भूकंप कब आएंगे कोई नहीं बता सकता वार्निंग सिस्टम लगा सकते हैं प्रोफेसर कमर ने बताया कि हिमालयन रीजन में बहुत ज्यादा एनर्जी स्टोर है ये धीरे धीरे रिलीज होती रहे तो बेहतर है एक साथ निकलेगी तो भयानक तबाही होगी क्योंकि इतनी ऊर्जा को भारत पाकिस्तान चीन नेपाल समेत कई एशियाई देशों की ऊपरी जमीन सह नहीं पाएगी भूकंप कब आएंगे इसका पता कोई नहीं कर सकता लेकिन हम अर्ली वार्निंग सिस्टम लगा सकते हैं ताकि अगर कहीं भूकंप आया है तो हम लोगों को सही समय पर सुरक्षित स्थानों पर जाने की मोहलत दे सकें। हाल ही में आए नेपाल के भूकंपों की पहली लहर की सूचना हमें भूकंप आने की 30 सेकंड बाद ही मिल गई थी इन भूकंपों की वजह तिब्बती प्लेट के रजिस्ट करना दुनिया में कई ऐसे महाद्वीप हैं जो टेक्टोनिक प्लेटों से विभाजित हैं। अक्सर इनके नीचे जाकर वैज्ञानिक भूकंपों की स्टडी करते हैं दिल्ली में पाँच तीव्रता का भूकंप 10 मिनट में लखनऊ हिला देगा अगर भूकंप की तीव्रता रिक्त पैमाने पर पाँच से ज्यादा है तो उसकी पहली लहर 10 मिनट में 500 किलोमीटर तक फैल जाती है यानी दिल्ली में भूकंप का केंद्र बनता है तो लखनऊ तक भूकंप की पहली लहर 10 मिनट में पहुंच जाएगी ये जरूरी नहीं रिक्त पैमाने पर उसकी तीव्रता पाँच ही रहे वो कम होती चली जाती है हल्के झटके मध्य भारत के भोपाल तक महसूस किए जा सकते हैं टेक्टोनिक प्लेटों के हिलने टकराने चढ़ाव ढलाव से लगातार प्लेटों के बीच तनाव बनता तक महसूस किए जा सकते हैं टेक्टोनिक प्लेटों के हिलने टकराने चढ़ाव ढलाव से लगातार प्लेटों के बीच तनाव बनता है ऊर्जा बनती है अगर हल्के फुल्के भूकंप आते रहते हैं तो ये ऊर्जा रिलीज होती रहती है ऐसे में बीच बीच में बड़े भूकंपों के आने की आशंका रहती है अगर ऊर्जा का दबाव ज्यादा हो जाता है और यह एक साथ तेजी से निकलने का प्रयास करता है तो भयानक भूकंप सकते हैं दिल्ली एनसीआर के लोगों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है दिल्ली एनसीआर भूकंप के पांचवे और चौथे जोन में है यहाँ के लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि हम भूकंप को न रोक सकते हैं न टाल सकते हैं इसलिए जरूरी है कि दिल्ली एनसीआर सहित पूरे देश में भूकंप से संबंधित अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाए जाएं। पाकिस्तान के हिंदू कुश में भूकंप आता है तो हमें पाँच मिनट बाद पता चलता है कि भूकंप आया है यानी एक लहर आती है अगर हमारे पास एक सिग्नल आता है कि भूकंप आ गया है इस इलाके को यह इतनी देर में हिला देगा तो इसे कहते हैं अर्ली वार्निंग हम इसके जरिए लोगों को बचा सकते हैं उत्तराखंड में हमने पहला ऐसा सिस्टम लॉन्च किया है सरकार ऐसे सिस्टम लगाने का प्रयास पूरी तरह से कर रही है ये देखिए सौ करोड़ सालों में कैसे हिलती रही धरती कई बात तो ये टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपरी हिस्से जमीन पर भी दिखाई देते हैं ये बड़ी बड़ी घाटियों का निर्माण करक देते हैं आईआईटी रुड़की ने विकसित किया भूकंप early warning app IIT Roorkee ने अर्ली वार्निंग सिस्टम को लेकर एक ऐप विकसित किया है इसका नाम है उत्तराखंड भूकंप अलर्ट इस ऐप में एक अलार्म है जो भूकंप आने पर बजेगा यानी जैसे ही अलार्म बजे आप तुरंत सुरक्षित स्थानों पर चले जाए इसके अलावा अर्ली वार्निंग नोटिफिकेशन मैसेज भी आएंगे क्योंकि उत्तराखंड में अगर भूकंप आता है तो दिल्ली एनसीआर के लोगों को असर हो सकता है लोग इस ऐप को प्ले स्टोर या एप्पल आई स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं भारत में इस साल अब तक आए 948 भूकंप भारत में इस साल जनवरी से अब तक 948 बार भूकंप आए हैं 240 बार रिक्टर पैमाने पर चार की तीव्रता से ऊपर के भूकंप थे यानी इतनी बार लोगों को धरती के कांपने का पता चला नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी एन के मुताबिक इस साल उनके पास मौजूद एक स्टेशनों से एक बार भूकंप आने की जानकारी मिली लेकिन सिर्फ 948 बार ऐसे भूकंप रिकॉर्ड हुए जो भारत और उसके आसपास के एशियाई देशों में पैदा हुए जनवरी से सितंबर तक यानी 9 महीने में 948 भूकंप यानी हर महीने करीब 105 से ज्यादा भूकंप रिकॉर्ड हुए जो भारत और उसके आसपास के एशियाई देशों में पैदा हुए जनवरी से सितंबर तक यानी 9 महीने में 948 भूकंप यानी हर महीने करीब 105 से ज्यादा भूकंप के झटके आए चार तीव्रता के नीचे के भूकंपों का पता नहीं चलता जिन भूकंपों की कपकपी महसूस होती है वो चार से ऊपर के होते हैं यानी चार दशमलव शून्य से लेकर छः या सात या आठ या उससे ऊपर जितना ज्यादा सबक्शन जोन में उथल पुथल उतना ज्यादा भूकंप आने का खतरा भारत में है भूकंप के पाँच जोन इस हिस्से में ज्यादा खतरा पाँचवे जोन में देश के कुल भूखंड का 11 फीसदी हिस्सा आता है चौथे जोन में 18 फीसदी और तीसरे और दूसरे जोन में 30 फीसदी सबसे ज्यादा खतरा जोन चार और पाँच वाले इलाकों को है एक ही राज्य के अलग अलग इलाके कई जोन में आ सकते हैं सबसे खतरनाक जोन है पांचवा इस जोन में जम्मू और कश्मीर का हिस्सा कश्मीर घाटी हिमाचल प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा उत्तराखंड का पूर्वी हिस्सा गुजरात में कच्छ का रण उत्तरी बिहार का हिस्सा भारत के सभी पूर्वोत्तर राज्य अंडमान और निकोबार द्वीप समूह शामिल हैं। चौथे जोन में जम्मू और कश्मीर के शेष हिस्से लद्दाख हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बाकी हिस्से हरियाणा के कुछ हिस्से पंजाब के कुछ हिस्से दिल्ली सिक्किम उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्से बिहार और पश्चिम बंगाल का छोटा हिस्सा गुजरात पश्चिमी तट के पास महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा और पश्चिमी राजस्थान का छोटा हिस्सा इस जोन में आता है तीसरे जोन में आता है केरल गोवा लक्षद्वीप समूह उत्तर प्रदेश और हरियाणा का कुछ हिस्सा गुजरात और पंजाब के बचे हुए हिस्से पश्चिम बंगाल का कुछ इलाका पश्चिमी राजस्थान मध्य प्रदेश बिहार का कच्छ इलाका झारखंड का उत्तरी हिस्सा और छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र उड़ीसा आंध्र प्रदेश तेलंगाना तमिलनाडु और कर्नाटक का कुछ इलाका जोन दो में आते हैं राजस्थान हरियाणा मध्य प्रदेश महाराष्ट्र उड़ीसा आंध्र प्रदेश तेलंगाना और तमिलनाडु का बचा हुआ हिस्सा पहले जोन में कोई खतरा नहीं होता इसलिए हम उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं